गाइस तो आज मैं आपको एक लाइफ हैक बताऊंगी जो आपके फ़ोन को कवर का बना सकता है ओके सो फर्स्ट आपने ले लेना है बैलून एंड अपना फ़ोन ओके बैलून एंड अपना फ़ोन ले लेना है बस बैलून को आपने फुलाना है मैंने फुला लिया और थोड़ा और फुला देती हूँ तो मैंने फुला लिया अब मैंने अपना फोन ले लिया एंड बैलून के रख दिया एंड फोन को प्रेस करते हुए बैलून को खोलना लाइक दिस एंड ये आपके फ़ोन का कवर तबाह हो चुका है एंड अब हम ये लाइफ फिर से ट्राई करेंगे मेरे घर पर बैलून से बैलून हो रहे हैं तब तो हम ये लाइफ हैक फिर से ट्राई करने वाले हैं लेट्स सी अब ये मैंने खुला दिया अच्छी तरह oh yes let's oh my god ये बन गया वाओ ये कितना प्यारा फोन कवर बना ओ oh, ये ऑन भी हो रहा है ये पर पासवर्ड नहीं लगाया जा रहा ओ <laughs> पासवर्ड oh, भी लग गया है देखो चलो इनसे पिक लेते हैं बैक कैमरा में तो ये पूरा येलो नजर आ रहा है पर फ्रंट में देखते हैं फ्रंट पे भी येलो आ रहा है क्योंकि ये ना ये साइड लगी हुई है ओके अब हम दूसरा फ़ोन कवर बनाएंगे इसके ऊपर ही दूसरा फ़ोन कवर बनाते हैं अगर दूसरा बनाएंगे तो बहुत इंस्टेंट पता नहीं क्या लगेगा सो तो ये फटाफट तो नहीं है चेक hmm, करके डालता है मेरे बाल बैलून फुलाते हुए किस किस के बाल आ जाते हैं कमेंट ओ दूसरा नहीं बना दूसरा भी फिर से फेल हुआ है अंडरस्टैंड अब हम ज़्यादा फैलाएंगे इसको ये खुल गया खुल गया यार कितना बनता है खुल गया अब इसको प्रेस करेंगे तो बन नहीं जाएगा ये मैंने बहुत प्रेस किया मेरे को and wow O M G ये यहाँ से इतना प्यारा लग रहा था तो यहाँ से के ग्रीन ग्रीन इतना प्यारा लग रहा thank for watching guys and ये लाइफ ऐसा ज़रूर ट्राई करना एंड हिट लाइक करना bye and subscribe also and share also bye